that Kailangan pa tao lang napapagod din Kaso di ko magawang lumayo Baka pwede lang kahit isang saglit Masabi lang na merong konting pagtingin Baka pwede lang kahit pa pasaring Sa sarili ko'y magsisinungaling Parang tangang kausap ang tala at buwan Naghihintay ng meron sa gitna ng kawalan Natutulong ipagkakas at sugatan Pagahon ko sa lupa'y iwanan lang naman Kailan ba makakatulog ng mahimbing Kahit ilang minuto lang na di ikaw ang nasa isip Baka po pwede lang naman Huwag ka munang magparamdam dahil sawang-sawa na akong marinig na ako'y kaibigan lang Ba't ganun? Ba't bawal ang mali sa'yo? Di magawang umiwas at tuluyan ng lumayo Kahit na anong gawin, sinusuway ko pa rin kahit na pagod na pagod na ako sa'yo Parang tangang kausap ang tala at buwan Naghihintay ng meron sa gitna ng kawalan Natutulong lumipad kahit pagod at sugatan pag-ahon ko sa lupa'y iiwanan na naman Wishclusive on Wish Ako'y sa'yo, ikaw ay akin Ganda mo sa paningin Ako ngayon nag-iisa ba nagawa? Nasaktan ko ang isang sa katulad mo Kayong wagas yaring pag-ibig mo Oh, iniwan pa kita Laging nag-iisa 0917-919-9275 Isipan na gulong-gulo Lagi na lang nabibigo Ngunit ikaw pa rin Sigaw ng puso Ilang liham na Ang sinulat sa'yo Ilang luha na rin ang natuyo Kailan kaya muli magkakatawang Hindi ko pinipilit Walang lungkot na sumisilip Hindi sa panaginip Kilala but I give kasama't Sabay tayong kakanta Kailan kaya muling mararanasan Sa pagdilat ng mata Kay hindi lang alaala Wish Closer on Wish 1075 kung hindi rin lang ikaw ang dahilan Pipilitin ba ang puso kong hindi na masaktan? Kung hindi ikaw ay hindi na Pipilitin pang umasa para sa ating dalawa lupa Nais mo di mapipigil ang puso ko Nagli masayang man Yan ay pangarap lamang Hindi naman ako ganong masasaktan katotohanan pa Bakit may mahal ka na Ngunit di bali na kahit mahal mo siya Mahal naman ibang saya aking nadarama Alam kong pag-ibig ito Anong ligaya Nais kong ipagtapat i did the and hashtag and send the sound requests. wishers, we are December Avenue. For more Wishclusive videos, click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here Click here. to subscribe. Sense now. Kung papatulugin na muna Ang pusong napagod Kakahintay Kaya sa natitira Segundong kaya kakak Maari bang kun mori akin mahal kita Mahirap ng labanan Mga espada ng orasan Kung baby tawag kang akin na abang ibah tayong dalaway sasaya ang mundong mapait Di ba sinabi ko gagawin kong lahat upang tayo pa rin sa huli Biglang nalaman ko may hinihintay ka lang palang bumalik bumalik Dahil di ko alam Ano bang nagawa kong mali Sana sinabi mo Para di na umibig Ang puso kong muli Sana sinabi mo Para di na umasang may Tayo pa sa uli Sana sinabi mo Hahayaan naman kita sinabi mo Para di na umasang may tayo pa sa uli Sana sinabi mo Wish Exclusive on Wish 1075 Hi Wishers, this is RG and I belong to the zoo. For more Wishclusive videos, click here. Just click here. Click here. Please click here. Click, click here. Click here. Click here. Just click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Just click here. Click here. Click here to subscribe.